Слышите эти звуки? Наши люди, поднимите руки, если вы слышите эти звуки. звуки. Наши люди, поднимите руки, если вы слышите эти звуки. Это кто? Это Каста! Вы слышали о нас? Вы нас увидите еще не раз, наши люди. Ритмы создаются, звучат и льются Пробивы, слова память остаются Под эти звуки многие сердца бьются Все, кто раньше были против, теперь сдаются Ведь это лучшие традиции хип-хопа Откуда? Из Ростова, Юго-Восточная Европа То, что пробивает себе место в вашей жизни Больше чужих людей превращает в лишнее Все, что надо вам есть, подсказка рядом Ваши способности представлены наглядно Эти ритмы выражают своеобразный штат Не то, что вы подумали Экстаз первый раз Микрофон улавливает слово звуки Наши люди, ну-ка поднимите руки Наши люди, поднимите руки Если вы слышите эти звуки Наши люди, поднимите руки Если вы слышите эти звуки Это слышали о вас, да? Вы нас увидите еще не раз Наши люди, поднимите руки, поднимите руки Концентрируйте внимание на этом куплете Не связанном сюжетом Раскрывай тайны, передай секреты Новые порции лирики от нас и наших людей Уберите от экрана детей Я беру рифмы, согласно принципу случайных чисел Подставляю формулу, получаю затягивает вас, как резина Скоро будет звучать из каждой второй машины Поддержка от нашей группировки Выводит движение за рамки обычной забастовки Мы представляем вам этой своей работы а Это низкий взрыв Высокие частоты Во-первых, не должно быть проблем со слухом Во-вторых, эти темы доступны лишь близким пастухом Если все же что-то кому-то непонятно Мы это слышите эти звуки? звуки? Наши люди, поднимите руки, если вы слышите эти звуки. звуки. Это каста, вы слышали о нас? Вы нас увидите еще не раз. Наши люди, поднимите руки, поднимите руки, поднимите руки, поднимите руки. Это привод, это сотрясает, это долбит. Это сотрясает, это долбит. Это сотрясает, это а мы поспорили с Хэмилем, там или он Кто из нас выпустит первым альбом? Я или он? Это тебе не пустой разговор Я а буду И если взялся что-то делать, делай не за мной Этот спор нам обоим дорого Как заживо Будет тяжело, все равно, что сытым вечно живу Вечно живет, по мне страсть прям лоб А тут еще на цели не срубить бабло Ну вот облом, а никто из нас на Не смог поработать даже за приличный лоно И вот мы вдвоем придумали план Б создаем творческий тандем Мы решили писать тексты вместе вместе. день ну так за полгода не написали песни Мы как личинка и пестик, не разлей вода Но с такими темпами на это уйдут года это все равно, что у тебя прошек костер А ты едешь из Ростова во Владивосток Летели песок через запад на восток Загадал бы я желание хиты без окна постой Но не штраф рублей на стоп, не штраф на сто Не исправит положение родной Ростов Если не будет альбомов, то нас съедят Так что остается уповать лишь на самих себя А я как творческий тайм-аут воспринял тупарь Затянувшийся, мы с тобой Лучше сядь, хамили смесь попытки номер два Воля быка номер два Важно вовремя поймать свою волну остальное не волнует, хоть и домой на луну Как гуфайся, как негатив с Динов Триади гуфайся на клавиатуре рядом Чтобы упущенное наверстать, сажусь за верстак Вы пока занимаете в зале места И, кстати, по-любому больше, чем миллион И больше, чем в альбома Наш один с хамелеон Это стрелка уже никому не привод. Сейчас прет дабстеп. Вы умеете дабстеп? Дабстеп, дабстеп. Можем дабстеп. это не игра, может просто добавить Как ты и не поднимешь, так кому сей У нас тандем, встречай наш альбом Хазей Оторвись от ящика и вечерних газет Мы устроим зрелище почище, чем Колизей Колесим по по всей стране Наше настроение не уступает на ней Выбора нет, они нас за такой разбой Если загинет персонажа схожего а с тобой Мы все равно приветствуем всех, кому интересно Из какого теста получил это же лицедейство Не-не-не дабстеп! Пацаны, посмотрите, ну какой дабстеп! Людям нужна актуальная что, спасибо. А вы каста, каста. сказать «пожалуйста», ну или что-то в своем роде. А говоришь, не стал великим рэпером.